से कल्कि भगवान है जो कल्कि भगवान ने हमारे उन्होंने जो महापुराणों में चौबीसवां अंत एवं प्रमुख दसवां अवतार भगवान श्री कलकी के माँ प्राणों के चौबीस अवतार की कथा लिखी है वेदों में प्राणों में शास्त्रों में उन्होंने महापुराण के प्रमुख दस अवतार और अवतार उल्टे हुए उन्होंने कई हजार साल पहले उन्होंने ऐसे जन्म लिए थे जो अभी तक किसी में पता नहीं है किसी ने उठाकर भी नहीं देखे हैं हमारे वेद हैं प्राण हैं शास्त्र हैं पहला अवतार उन्होंने बारह अवतार जो बारह अवतार एक साथ साथ जन्म लेकर उन्होंने अपना जन्म दिया था कच्छप कच्छप क्या होता कछुओं के कछुओं के रूप में उन्होंने भी जन्म लिया था नंबर तीन मत्स्य जो मछली आती है मछली के रूप में उन्होंने वो भी जन्म लिया था कहते कर्म कर्म जो खराब कर्म जन्म करते हैं वो भी अवतार हमारा एक अवतार है नंबर पाँच नरसिंह जो नर आधा रूप जो है नर का भगवान मनुष्य का होता है और आधा नरसिंह का होता है तो उसे कहते हैं नरसिंह रूप वामन जो बावन अवतार की कलाओं के उन्होंने उन्होंने प्रेरित है उन पर भरा उन पर अवतार कलाएं हैं उन्हें बावन अवतार कलाएं कहते हैं नंबर सात राम जो उन्होंने तीरथ में राम अवतार में बारह सोलह कला से उनकी अवृत है उन ऐसे राम को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं नंबर आठ कृष्ण जो परम हम उन्होंने कृष्ण जो मुरली मधुर कहलाते हैं मधुसूदन कहलाते हैं वो कृष्ण भगवान उन्होंने जन्म लिया था रास समझती है नंबर बुद्ध जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और मरदास श्री कल की कलयुग में उन्होंने कलयुग के नाम से अवतार होगा जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में पापों को हरेंगे पापों को नष्ट करेंगे इस प्रकार के राक्षसों का वध करके श्रृंगार करके जन्म लेंगे तो इस प्रकार से हमने तब अवतारों की कथा बताई है कल आपके इससे अच्छे आगे की अवतार की कथा बताई है गुरु श्री कल की भगवान की